して安定してきましたパーティーチャンスあきちゃん、前半ははい53でした <laughs> はい53でしたまあでもねあのね、うん、最初のパターがすごく大きな原因だったから、うん、後半さパターも合ってきてドライバーも安定してフェアウェイキープできたから、うん、その2つだねその2つ、はい、やっぱ3オン2パットで、パーが来たら ラッキーのイメージで、はい、後半は4646 46を目指して目指して頑張りましょう頑張るはい、うん、あきちゃんハーフベストいくつハーフベストは 48?48 オ8ケー。じゃあさらに更新を目指して更新する頑張りましょう <laughs> いいよ。 お願いしますおーいい内緒今日一今日一じゃんクラブじゃんやっぱりいいもん完璧マネジメントしていきましょうはい右側の2本の木の方向に打って 三打目打ちやすい方向に。惜しいヘッドアップでもいいよ、はい、大丈夫 そうね真ん中だねバンカーじゃなくて真ん中がいいピンクの人ぐらいおいいよナイスナイスちょっと左に行ったどんまいどんまいいいよいいよ かったよかったよかった肩から肩で距離感登ってるよ、はい、おいいよいいいいいいいいよいいよ 完璧 <laughs> そのペースそのペースバンカー奥のバンカーしてる軽いそうそうそうそうナイスナイスいいよいいよ誰でもしっかりフェアウェイ、うん、はい さああきちゃんここは残り百二十弱百二十五ぐらいユーティリティでうん行きましょうおいいんじゃないおお、乗ったよナイスオンやったー <laughs> バーディーチャンスやった る頑張ろう下り下りうん、肩から肩

150 150 160あるねこれは。はい いいよいいミスいいミスいいミスだよま、っすぐ行ってることが大事はい おいいんじゃないおーうまいうまいナイス、うん、イエイ今のは難しかったよ肩安定してきましたナイスありがとうございます右内側狙って、はい、5カップ外さずねはい